刚才做的什么？刚才做的这个前直低扫试探，然后蓄力直接启动左扫踢，好吧？为什么前直前腿？因为是试探，对吧？OK，那我换一个组合也可以的，好吧？前直前腿低扫，我不加左腿，我直接右直，把左腿，OK，一样一样的逻辑，好吧？再来练，看，看，OK，还有一种情况，跟刚才说的一样。 假设右直我打空可以吗？可以，就是对方可能拳击侧闪或后仰左闪，你爱上你打你不管的，这是不管的。走走，打空，左手躲开，棒。为什么？因为我借助右手去虚晃你，让你做出错误的判断，我踢左腿，我不管你的，你爱我打不打得中打不中无所谓，而且我不会太发力，而且我只会故意的打直往这边去晃一下，棒咚咚咚，OK。两种方式再来一遍，第一种，棒咚。 第二种，抱好好吧，右手是这个作用，好吧，把左腿更加完整的做转体蓄力，什么时候第一种，什么时候第二种，随你变，你换着用，别每次都一样就行了。同伴啊，找同伴试试。点击加关注，私信我们了解 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训，三月一日杭州站。